Bueno, ba, ezkarrik asko, Josi, eta bromazan parte mila esker gombidapena gati. Azken aldina nago unibertsitatean euneko unean, eta han justu e, urteak daramatzagu baita kompetentzia digitalearen gai hau zen gure irakaslekin eta ez irakaslekin. Hau da, unibertsitatean deitzen zaien PDI eta PASekin, zerbitzukoekin eta irakaslekin, denekin. Eta eman ditugu ikastaroa kompetentzia digitalen inguruan, ba, laro gehi bat irakaslein. Ordu. Baina guztain jartzea azteko diapositiba hau, ez? Europako eskoletan datozen bost urteetarako eta hau 2000 eta malaukoa da, azken txostena da. Horizon txostena Europakoa, lehenengoa gaina, eta esaten du bost urtetarako aurreikusten diren joerak, teknologiak eta erronkak. Eta kompetentzia digitalari buruz hitz egin behar dugunez, ba, garrantzitsua da, hau dena testu inguruan ipintzea. Hemen ez dezu ikusten, baina hemen gehiago ikusiko dezu, ez da? Erronkak aipatzen dira, ba, irakasle eskoletan, irakasle eskoletan ikateak txertatzea, nola egin gure irakaslek atera daitezen edo horrelako maila digital, ba, onarekin, ez da? Irakasle eta ikasleen kompetentzia beste guztionak, oain irakasle eskolan ez daudenak ere, irakasle eta ikasleen kompetentzia digital eskasia Eta gero esaten da hori, erronka horiek, bueno, gauzagarriak aipatzen du. Hola, esaldi baten, gauzagarriak omen dira horiek. Hau da, irakasle eta ikasleen kompetentzia digitala eskasia gainditzea, urtek dara matzago honekin. Hoi errexia omen da, gauzagarria, zaia, errealitatean oinarritutako ikaskuntzarako aukerak sortzea, ikaskuntza formala eta ez formala uztartzea, eta oso zaiak ikaslengan pentsamendu konplexioa eta komunikazioa sustatzea, eta ikasleak ikaskuntza prozesuan sortzaile eta diseinatzaile bihurtzea, gero eta gehiago kontuatzen balin bazeate aigia honetan. Bestalde batetik aipatzen dira joerak dira, bat bi urtera, sare sozialak, hau, 2000 eta da, eh? eta amaseian gaude ordu noria, sare sozialak ezkuntzan, integratuta, erabilgarri eta bat, irakaslearen eginkizunaren berrazterketa, hau da, irakasle, tutore bezala, edo irakasle klase magistralak ematen, ikasle zaindari, zaintzaile pixka bat, e, proiektuak bideratuko dituena eta beti horregongo dana irakaskuntza pertsonalizatu bat eman edo eskaintzeko asmo horrekin, horiek ere ursak dira, eh? baina, bueno, pixka atortik doa. Eta gero, hiru bosturtera, ezkuntza baliabide irekien garrantzearen azkundea, lehen aipatu e, dena hemen, eta ikaskuntza, ikaskuntza mota hibriduen azkundea. Ikaskuntza mota hibriduak online eta aurrez aurrekoa. Hori ere ikusiko dugu. Ikusiko dugu ez bakarrik eh, unibertsitatean, ikusiko dugu batxilergoan, DBH-en, onlinearekin, gauz asko ikusiko ditugu ez askora. Eta e, eh, bosturtera edo online irakaskuntzaren evoluzioa garapena, hori ere e, pilpilean dagoen zerbait da, eta datuen analizian oinarritutako ikaskuntza. Datuen analizia ikuspuntu batetik. E, datuak analizatu, badakizue, gaur egun digitalean egiten oro oro, analizaliteke, datuak jaso, eta hoien baitan, bagero ikasle bakoitzari berea emanez, bakoitzari bere errezeta propioa hau gustauko litzai guke irakasle hori ez, hortxe ibiltzen geha, ba, alde neurrin, ba, dibertsidade aniztasun hori erantzuna ja ikasgeletan. Eta goazen teknologiara, ze dira erronkak, estrategiak eta baita teknologiak ez. E, teknologiaren inguruan, ze esan behar dizuet, mila kontu esan ditzakegu ez, adibidez, esaten zan, 2008an, E, ja, zerbait txertatua edo txertatze bidean, biot deitzen dan zerbait. Biot da bring your own device, da gero eta gehiago egiten ari dena ikastetxe askotan. Guatzen zate, lehen fase batean, egontzan e, plan guztiak egin behar zirenean ikastetxetan, ikate, integratu behartzenean, eta bar, lehenengo galdera egiten zana zan, eta ze, ze ordenagailu erosiko dugu? e, portatila, tableta, e, horrelako kontuak, ez da? Ja, orain diskurtso hori pixka bagain ditu da, eta toki askotan, estatu batuetan batez ere, ja, bakoitzak, ba, geot arruntagoa da, bai lan normalean, eta, e, hau da, edo zein lan biden, eta bai, klasetara, ba, bakoitzak bere gaiua eramatea wifi on bat jarrita hori, eta orduan importantea ez da gaiua. Importantea da zer egiten den gaiu horrekin, eh? hori izango ditzateke tendentzia hori. Make spaces hori ere, guain dala urte batzu, tatik asko asko ateratzen eta entzuten ari garen zerbait da, eh, gelak laborategiak bezala hartzen dituen tendentzia, hau da gelak lanerako, proiektuetarako, eta bat, Eta, bueno, hauen inguruan esan nahi dut, bueno, orduak, eh, eraman, orduak arditzakegu horiek komentatzeko, baina bakarrik nahi dut testu inguratu kompetentzia digitalaren gaian sartzeko. Bir urte irude impresioa, teknologia moldakorrak, lau bost urtera domina digitalak gero egingo du horren inguruan, eta soinean eramateko teknologiak, eh, badakizue orain, E, kirola egiteko eta horrelakoak, ba, ba egunean goizean jartzen duzu gaiu bat, esaten dizu zenbat pauso eman dituzun, zenbat kaloria jaitsi dituzun, eta hori dena, ba hori dena, erabiltzea irakaskuntza, ikaskuntza irakaskuntza prozesuaren mesederako. Jakinez, norbait urduri baldin badago ikasleren batia ba, probaren batean hobe egingo duen edo okerrago, edo jakiteko beste parametro batzuk neurtzeko, eh? Piska bat horren inguruan moitzen ari gara. Baina, klaro, ni urteak dara matzat, <laughs> ni jarraipena egiten, ez? Teknologia berri hauei edo ez dakila berri deitu edo teknologiei hori. Eta baita komeni da, ba, entzutea gutxienez, ba, horizontxostenak aipatzen dituen ba, beste batzuk. E, aspalditik 2000 eta ja aipatzen ziren mutikorrak, aplikazioak, odeian lan egitea, e, jokoetan oinarritutako irakaskuntza, gamifikazioa, gamification famatua guain asko entzuten ari garena, eta horrelakoak, eh? E, gauzen internet, hauek denak komeni da jakikia gutxienez nundik nora e, estimatzen ari diren joango direla joerak edo izango direnak, azken urteetan. Eta ja, nik hemen dauzket jasota, 2008-tik, 2008-tera taula honetan lehen eta bigarren hezkuntzako joera teknologikoak, eta beste honetan, goi mailako orain txosten atera berri da 2006-koa, eta ikusten dezue, gai, bertsoaren inguruan, ba, bring your own device, analitikak, analitikas de aprendizaje, realidad aumentada, make spaces, informatika afektiba, robotika, horrelako kontuen inguruan. Ikusten dezuenen teknologia hori, ikusten dezuez zuen begiratuen pixka bat, errepasatu zuen ikastetxea. Badauke zer ikusik honekin, erretatu honekin, Odeian ia gehienak lan egingo duzu, Google Drive, Google horrelako kolaborazioan eta barrez. Horrean jo bai, ez? Pixkanaka, pixkanaka. Baina, bueno, hauek denak, baina, pentsau, ez gai itzeiken 2008 marrean edo, eh? egia, ja, 2008 mabitik hartutakoa, eta, bueno, hor dago beste termino bat, asko entzun deguna eta oso interesgarri edana, flip classroom hori, entzuna egingo zaizuna, ba, pixka teknologia erabili, ba, gure klase magistralak edo grabatzeko, Hau da, entzun beharreko azalpenak entzuteko edo etxean ikusteko, eta gero oso oso simple esan da eta e, klaseak erabili, bala, orategi gisa, e, workshop-up, e, olako tailerrak egiteko eta proiektuak aurrera eramateko. Eh? dut, teknologiak ematen du aukera, gaur egun alderantziz egiten dugu. ez. Gelan askotan ematen dugu txapa sartzen dugu, eta gero bilatzen diogu etxea, etxerako lana. E, zuek bilatzen dituzu etxeko lana. Bai. Eta gero, ez dakinak egiten, inberrauke partikularria jun, edo bestela, guraso balin badukea dirue, e, ba, o guraso balin badukea jakintza, ba, guraso laguntzen dut, ezta? Eta gu bitarten, guk txapa sartu dugu, eta jazta, eta gero tortzen dienen, bronka botatzen dugu, ez dutelako egiten. Ba, gutxi bera, hola izatea, eta flip classroom horren, e, filosofia izango itzateke kontrakoa. Ba, gure azalpena eman, utzi lasai, etxean ikus dezaten, behin bitan, irutan, nahi duten guztietan, ariketa geadienak oso sistematikoak ipini etxean egiteko, eta etorri pixka bat kontzeptu hori ba, behin edo bitan edo ikusita. Eta gero benetan irakasla izan dadila ba, ba, jakintza hori gero aplikazioan edo aplikatzen lagunduko diena. Ez da? Pixka bat filosofia hori. Bale? Eta orduan, ni josik esan zin, etorri irakasleen kompetentzia digitalaren inguruan eh, horri buruz hitzegikia. Gaurko egunean, irakasle kompetentzia digitalaren garrantzia zinbestekoa da, eta marko ezberdinei, errepaso txiki bat, eh, oso txiki bat eginez, pentsa ez dala gauza berria. 2000 eh, batean ja, kebeken, hasi zien gai hauen inguruan ja planak egiten. HH, LH eta debeatzeko ko irakasleen gaitasuna ikatetan eta aztertzen zein izan ziteken ikusita zer zetorren. 2002, eh, a proposal for the development of an ICT competency, ez dakiz er, marko bat. Baita, Australian. 2002, Danimarkan. Eh, bueno, plan ezberdinak denak dira, bertako gobernuek garatutako plan ezberdinak, baina aurre ikusten dituztenak, ikasle kompetenteak bihar ditugu eh, datorren hogeita bat garren menderako, eta ordu nekez izango ditugu ikasle kompetentea, kompetenteak, ba irakasleak beraiek ez badira kompetenteak, ordu nortik dator gurpil eta Txilen ja 2008en baita preskriptze eh, ba, gauza batzuk, amaseiko zerrenda bat, zer jakin hartzuten irakasle, erresuma batua 2007, irakasleen gaitasun digitalari buruzko eh, ja preskriptoreak txertatu zituzten, Frantzian 2008an, bueno, olako agiri bat, irakaslek pasabe hartzuten agiri hori, ba, e, demostratzeko edo, beraien, jakintza digitala. Espainiari dagokionez, badago, marko bat, 2008 koa, Marko Komun de Kompetentzia Digital Docente, bigarren bertsioan dagoena. Ez ba ez ba, gomendagarria irakurtzeko eta ikusteko. Eta Extremadura niaz, gainanik e, gombidatu ninduten Extremadurara haiekin, e, nun, ba, zorte hori, garatzen aizienen portafolio de kompetentzia digital docente de Extremadura, eta beraiek egin zutena da gaur hitze egingo dugu Marko Europar estandarroiek, Eh, hori aztertu eta irakasleen ba, jardunera eraman. Oso interesgarria egin duten lana. Portafolio de kompetentzia digital horiek denak sarean daude eta kontsulta ditzke. Eta orain txe, orain dala oso gutxi atera du Kataluniak ere, eh, proiektu interdepartamental de kompetentzias digitales de Katalunia. Eta horiek ere, esaten dute, ba, eh, jartzen dute marko bat, ba, horiek nolako irakasleak nahi dituzten eta erabat dago e, ez pixka bat jarriko izuet gero, zer rinduten gainetik ikusita, baina oso interesgarria da, esaten dutelako guk irakasleak nahi ditugu. Hau, hau, hau, hau jakinko dutenak. Konpetentzialea digitalaren inguruan, eh? Horretaz aparte, badaude beste erakunde batzu gobernuak eta ez direnak, iste, 2000 estandares nazionales sentik para docentes, edo UNESCO 2008an berritu duen beste bat, 2008an berritu duen beste marko bat. Ordun. horiek denak, holako enpatxoa, ikusteko, bai, beste gabe, nahi nun, eh, esan nahi nuena da, ez dala gai berria 2008koa, baizik urte asko, dara matzagula, ba, kontu honekin, bueltaka. Baina egi esateko oraindik ba, ba, bide bat eginda dago, baina oraindik ere ba, ez dakidan irakasle erresistentzia izan niteke, ez dakidan, bueno, segurenak izango da e, pixka talderdi guztietatik, ez da, baita izango da, ba, ba, formazio planak agian ez tegu asmatzen jakin, edo egiturak ikastetxetakoak, ba, hasi irakasleen bat hasi da bere borondate honarekin, eta wifiak faiatu dio eta etxe egin du, hori askotan, eh? Gertu zaizu? Neri mila aldiz. Orduan, e, badaude olako gozak, ba, bueno, kontu eda, 2000 eta ez dakitzen bat, baina 2000 an gaude, eta oraindik ere, ba, e, irakasleon kompetentzia digital eskaxi ba, gainditzeko alegin egin barra dukeu. Eta bueno, gehien bat hauek dira nik erabiliko dituenak gaurko ba, aurkezpen honetan. Eta esaten izuna, Cataluña eh, Kataluniakoa eta bakarrik honekin ja, e, sarrera honekin bukatzeko, e, beraiek aipatzen dute kompetentzia digitala como la capacidad que tienen los docentes de aplicar y transferir todos sus conocimientos, estrategias, habilidades y actitudes sobre las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento en situaciones reales. nola, eran, bale, nik badakit blok bat egiten, baina gero zer egiten dut blok batekin klasean. Ez? Hori da galdera. Edo nik badakit Google aplikazioak nola erabiltzen diren, baina gero nik nola eramaten dituz klasera, edo zer egiten dut ikaslekin, edo nola lan egin dezaket horrekin, ez? Eta orduan, nik garbi ikusten dut, hau, e, hola jarrita, zertarako diren teknologiak, ez? Ze askotan esaten dira, nei askotan esaten diate, baina hori ja pasatuta dago, ja, jende guzti gutxi gora bera, moldatzen da Google Drive, Drivearekin, bestearekin, ez sea. ya, baño, benetan erabiltzen ditugu teknologiak para facilitar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de la competencia digital de nuestros alumnos, para llevar a cabo procesos de mejora e innovación, para contribuir a nuestro desarrollo profesional. caldera Nik galdera aire, dute, usted baina una... erantzuna oraindiken, Eta bueno, ba, e, Kataluniakoekin jarraituz, beraiek kompetentzia digitala orduan, e, pixka bat relazionatzen dute, kompetentzia digital orokorra instrumentala gaur kontauko dizuedana zer dan jakin beharko denukena, eta gero kompetentzia digital metodologiko hori. oso politia da, oso politia edo oso interesgarria, ba, bere haiek kontemplatzen dutelako fase guztie, ziklo guztie, eta gu askotan geratzen gea, ba, instrumentu bezala blogak, driveak, besteak, eta bideo bat, eta ez dakit zer. Baina gero horrekin zer. Ez? Eta hori izan bigarren fase hori. Beraie kontemplatzen dituzte bost dimensio, bost atal, hogeita zazpi preskriptore, Europak adibidez hogeita bat ditu, eta hiru nivel. Ba, irakasle bat mm, hasi berria edo, erdibidekoan, erdibiden dauna, eta gero ja, ba, dena kontrolatzen du noitakoa. E, bat horrela. Ez teu gehiago itzengo goni buruz, baino jakiteko, beraien dimentsiak dira, diseño, planifikazioan e implementazioan didaktika. Organización y gestión de espacios y recursos educativos, comunicación y colaboración, ética y civismo digital, eta desarrollo profesional. Hori da beraiek kontuan hartzen dutena gu etorrita uain gaur egun hitz egiten ari garena eta azken urte hauek ba, egiten ari garena, ba, e, mugitzen ari Europak Europa komentatzen dituen edo proposatzen dituen bost ere mutan mugitzen ari gara. Informazioa, komunikazioa, e, edukien sorkuntza, gero komentauko izuet justu hau guantxe aldatu berri dela, lau segurtasuna eta bost arazoen ebazpena. Ordu, baina zuen lasai zenik guain adibide jarri behar jute, eta esango jazue, abertzuek ze kompetentzia menperatzen dezuen gehiena, zeinetan ikusten dezuen utxunea daukezuela, zeinetan gustaukutuko nintzaizueken hobetzea. Klik,